どうもつれた軍配大砂嵐に上がりました最後とかしようという東龍でしたがもつれた末に軍配大砂嵐張っていきましたがその下を行く裏しかし出るのは剣翔どんどん出るのが剣翔ですがここからまた剣翔はどんどん出ます 回しを引いてどんどん出ます裏どうする裏どうする何もできなかった今場所も剣翔が勝ちました何かこう裏に対しては剣翔次第に何か自信を見せるようなそんな取り口にも見えます剣翔の勝ちです裏初日黒星式守金太夫が合わせます大響の低さ 動し押し出しの相撲でした勝って初日白星中丸が初日敗れましたすでに帰っています新入幕石浦の初日突き放したたきましたたき込み千代大龍の勝ち チームはつけ入る隙を与えませんでした千代大龍勝って初日白星引っ張り込みにった逸ノ城総国来は得意の回し右も取りましたただ胸が合ってきました逸ノ城は右の下手です先に先総一の右四つです 聖国大の引き付けが強い起こして出る寄り切り聖国大の勝ち流したにつの引き付けの強さがあります一ノ城初日に敗れました。 です初日はらしい前に出る相撲でした、に入ってから大丸は押し左右の揺さぶりがあります北富士は前に出ていく出足があります左いなし見ながら出ていく押し出し北勝富士 新入学初日白星立ち合いは少し相手をいなすような動きがありましたが、うん、その後の攻めはありましたね。まあ、できで簡単右の四です左の前回しからきましたいい体勢を作りました右も返っています寄り切りの勝ちです完勝です 直進行が順前半右の肋骨骨折というついて出ます輝き叩きに落ちた馬もつれましたが軍配は千代翔馬に上がっています横上目の前の美さん はい、今も横の動きでしたね。えー、勢いの踏み込み中に入っのは上倒し勢いの勝ち差し勝ちました踏み込みは定まる左の前 い体勢さあス今度北の内さんから伺っていきます北の内さん手をついて手をついて風白星栃ノ心は組むことができませんでした 左四つこれは宝富士の形です押っつけて上手を下げます錦木しのいでもう一度押っつけ宝富士のこの押っつけ左もしっかり返った上手を取ったこれで十分寄り切り宝富士の勝ちですいす

エンド高安が突き返す高の攻め突き出し問題にしません初日まずいい内容の白星を手にしましたまず舞の海さんから受け佐伯の白さん九州出身の一人ですっつけて吉がた 木村玉次郎が合わせます。勝ちましたしてくるところ追いつが勝ってこれで初日白星です幕内も九州です 今日は針刺しです色の出足を込めました、日本、 形は作れませんが前に出ていきましたしです優勝明けの初日白星これで通算998勝目 大関を倒したことがこの場所の次の場所の奮起にもつながりましたと話をしていました龍起こしていきます続いてでも回り込む御嶽海押し出しました白龍の勝ちです投げなし御嶽海に相撲を取らせませんでした今の一番まず向正面の舞の海さんから伺って